Oke guys, liburan telah tiba. Kita sedang berjalan-jalan ke sungai ini. Kita akan mancing di sungai ini lah, di sungai yang kecil. Oke ini di Mesir ya. Akhirnya sangat memuaskan. Pokoknya hari ini saya jalan-jalan deh. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan untuk ke Sungai Nil. antrian tiket oke Oke guys, kita mau perjalanan ke Tahrir, ke sungai ini Ada orang Mesir, tampaknya dia melihat kita. Oke guys. tapi kayaknya kereta di motor iki den iki iya inilah LRT atau di sini namanya metro <laughs> kalau bahasa Arabnya metro kalau di Indonesia itu LRT kalau di Indonesia itu satu hanya di Palembang itu karena dia paling sombong amat rasanya sangat tegang karena belum pernah naik seperti ini, ini baru pertama kali kayaknya. Ini juga ini anak kecil. <laughs> Oke, ini saya telah turun. ini Kang Mo dia adalah orang pati nah ini adalah lingkungan Tahrir ya? sudah mendekati sungai Nil apakah ini sungai Nil ya. kalau teman-teman yang penasaran dengan sungai Nil guys saya berada di jembatan Anatur, salah satu jembatan wisata di Mesir. Alimai ya amu. Anta minin, انا من مصر Ana min Indonesia. Anta ismuke حسن Hasan, amile ya Hasan. كويس الحمد لله Ana saruh ila Hird. Mاشي. Assalamualaikum. وستة Ana Ali, ismi Ali. Assalamualaikum. Kali معايا يا باشا انت اسمك ايه انا احمد انت احمد منين من هنا من هنا اه انا من القاهره اوبو. أنت من القاهره عرفت مسجد حسين ايوه ايوه انا ساكن هنا يلا يا سلام نتصور يا سلام خلينا نمشي صورة بخمسة جنيه بعد خمسة teman-teman saya sudah di depan semua guys saya ketinggalan gara-gara kebanyakan kayak gini sih tapi ada yang belakang saya Mas Paijon Oke okay guys, ini saya berada di samping Hadikotun Nakhil Ini tampaknya ada musik Adikoh Kurma Namanya itu adalah kebun kurma Tapi saya ini Ya Pak Ayam ya. saya akan menanyai orang Mesir Ini dia anak-anak Mesir. Eh? Indonesia Indonesia. Oke. مريم Mariam. Hmm. Amila ya Mariam. بص يا مين Yalla ya Mariam. Taal. Taal. خلاص خلاص Atau sakit pin. Atau sakit pin ya Mariam. ايه Sakit pin. sakit fin anda 18 ب- بعيدين في الأردن anda sana kam ya Rabah Rabah ibtidai. Ibtidai ya Jamila Surah wa ibatar. Awani. Bali eh, bali jalan tuh jalan. Oke pemirsa, inilah dalam berjam-jam baru mendapatkan satu. Uh, ini setelah dalan mendapatkan ikan, kita langsung akan menuju ke rumah kita Jangan mau pulang guys. Jangan meremehkan, oke. Okay. Dahlan sedang memancing tampaknya sudah ditarik-tarik guys dia mau menarik Bentar ikannya iya namanya oh, oh iya oh, bantu bantu bantu eh. kayaknya terlalu besar ini ikannya nih keduanya gila ini ya itu nyantol batu guys salah itu oh. buang saja buang saja kita biarkan saja itu kita beli lagi kan orang kaya sombong amat di akhir ini kita foto-foto guys ini teman-teman katanya ini senja kalau di foto-foto itu jadi senja sekarang kita baru Bali. akan kita akan pulang, bung dari sungai Nil tadi uh dapat sedikit tapi yang apa-apa lah yang dapat